Orang ramai pada waktu tu tak tahu katanya Allah Taala sedang duk atur juga pen hak puak-puak dia duk atur nak bunuh Nabi Saleh dan nak bunuh huta, nak bunuh orang-orang yang beriman. Akhir sekali Tuhan kata, "Fanzur" Maka lihatlah bagaimana akibat rancangan jahat mereka. Kaifa kana aqibatu makrihim? Aqibah artinya benar yang timur ataupun Pondrai yang timur kepada mereka iaitu kami telah hancurkan mereka dan kaum mereka bersama inilah akibat orang yang durhaka kepada Allah orang yang buat penrai kepada nabi kepada orang berime sejak daripada zaman-zaman dulu sampai ke akhir dunia lagu itulah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Ayat 50 sampai 53 surah An-Naml. Sambung daripada kisah kaum Samud dengan nabi mereka iaitu Nabi Saleh yang uh, buat angkara ataupun buat penrai nak bunuh Nabi Saleh dan nak bunuh orang-orang yang beriman. Allah Taala pun firman dan dengan demikian mereka telah merancangkan rancangan jahat dan kami pula rancangkan balasannya dengan seburuk-buruk balasan. Jadi pen, son pen sedang mereka tidak menyedarinya orang ramai pada waktu tu tak tahu katanya Allah Taala sedang doa doato juga pen hok puak-puak dia doa doato nak bunuh Nabi Saleh dan nak bunuh huta nak bunuh orang-orang yang beriman akhir sekali Tuhan kata fanzur maka lihatlah bagaimana akibat rancangan jahat mereka Kaifa kana aqibatu makrihim? Aqibah artinya benar yang timu ataupun ponrai yang timur kepada mereka iaitu kami telah hancurkan mereka dan kaum mereka bersama. Inilah akibat orang yang durhaka kepada Allah, orang yang buat ponrai kepada nabi, kepada orang berime Sejak daripada zaman-zaman dulu sampai ke akhir dunia lagu tulah. Allah ayat di dalam ayat 52 fatil kabuyutuhum khawiyatan bima zalamu kesudahannya rumah-rumah mereka itu telah runtuh ran ranak dengan sebab mereka berlaku zalim cuba perhati dah saya biasa tengok Quran orang okay, pokok gambar dua hak betul dengan hak salah Tengok ayat 52. Fatil kabuyutuhum khawiyatan. Khawiyatan baca dia. Qira'ah lagi fatil kabuyutuhum khawiyatum bima zalamu. Baca baris tak serupa. Khawiyatan dengan khawiyatun. Kalau tengok kepada kaedah nahu saraf kaedah nahunya fatil kabuyutuhum khawiyatan. Khawiyatan tu dia panggil hal tapi khawiyatun ia panggil khabar bagi tilka buyutuhum kalau i'rab sama-sama kena tapi Allah Taala dia kehendak macam ni maknanya rumah-rumah mereka itu hancur dan mereka dalam keadaan hancur bu habis tak ada so pun yang molek umuh. bermaknanya umuh lagi runtuh patu orang ha kalau lebih teruk pada tu lagi ha tu sebab itulah ada orang duk usaha nak jadi baris Quran pun tak penuh tapi alhamdulillah orang-orang Islam ni dia ramai duk duk ngapa Quran duk baca sokmo ba dengar ataupun gi tengok berasa kekok-kekok berasa tak kena fatil kabuyutuhum khawiyatum bima zalamu kita jangan duduk Duk-duk kira pasal adik kita, balik kita orang okay, hak pasal tak ngapa Quran eh, banyak kita ikut demo baca kena tak kena. Tak ada duk berasa apa. Kadang-kadang tu email baca tak kena dalam semaya apa kita tak ada berasa apa. Sebab apa? Sebab kita tak ingat. Tapi orang okay, hak ingat Quran, eh, orang okay, reti Quran, eh, dia berasa tak tak kena lalu dah. Eh, gano baca lagu ni? Tak kena ni. Ha itulah. Nak no, ayat katanya ada orang okay, duduk usaha nak tukar baris Quran. Alhamdulillah kita harap semoga Quran ni masih lagi Allah Ta'ala kekalkan keintian dia maknanya hak asal macam mana maka macam tu lah walaupun baris so pun kalau lah ada orang khianat orang menipu akan adanya orang Islam yang yang apa yang reti yang tahu saya duk perhati tak masa duk mengaji di luar negeri dulu boleh katakan setiap masjid setiap tempat kalau dia tu email baca tak kena ni orang Arab dah ni tu email baca tak kena pak ada selalu orang tegur tapi masjid-masjid tempat kita tu email baca kadang-kadang silap baris silap ayat nya tak ada orang tegur lepas tu tu email kalau dia pergi jauh dah pergi pasal lakoh dah so ayat dua ayat kita nak pergi tegur semula jadi nampak Yo, kadang-kadang ia nak undur selerok dia pula berapa-berapa-berapa-berapa-berapa kan, entah apalah nanti kita tegur lepas ada semayah katanya ada tak kena sikit ada terat-terat tengok kroes semula malah dia jadi kera'i sebab tegur dia pun kadang-kadang terimek dia mudah mudah mengaju eh. yang manja terimek setengah-setengah orang tegur rakyat katanya dia ya, baca tak kena situ-situ ah kadang-kadang dia pun royak terima kasih tapi perasaan dia tu kadang-kadang gelegok seolah-olah katanya orang duduk cong kepada kesilapan kesalahan yang dia duduk baca dalam semaya ha, begitulah kita pakak-pakak betul belakang eh? cara baca Quran tajwid pun kena wui betul makhrak sifat huruf kena ngaji tajwid-tajwid ha-ha Quran ni tak sih jadi punuh cara untuk kita baca sama ada dalam semaya dan luar semaya terutamanya ngaji dengan guru yang betul cara dia baca. Hak ni lebih molek daripada kita duk ngaji dengan guru apa sangi. Guru tu sendiri pun betul tak betul juga baca. Kalau dia orang hak lebih reti pada dia pergi tengok pergi dengar apa ah guru ni tak sapakan lagi ni. Ha gitulah. Sebab tu kita ngajilah dengan guru apa sangi mursyid ataupun guru yang reti-reti sungguh Quran. Apatah lagi dia reti bahasa Arab yang dia boleh royak so so so so so gotugan ini gotugan ini dalam Quran alhamdulillah kita masuk di dalam ayat semula dah fatil kabuyutuhum khawiyatan bima zalamu kesudahannya rumah-rumah mereka itu telah runtuh ranak dengan sebab mereka berlaku zalim Dia itunya puak samud sesungguhnya kejadian yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar iktibar ni maknanya botrian pengajaran bagi orang-orang yang mahu mengetahui akan sebab dan musababnya. Alhamdulillah. Dia ya, semua orang Tuhan binasa pada zaman-zaman dulu dan zaman sekarang ni pun dia ya, tak ada tak ada pucuk lain. Pucuknya bima zalamu. Dengan sebab mereka itu dia buat zalim. Lepas tu masuk di dalam zalim tu masuk belaka. Buat dosa, khianat, menipu nah makan duit jalan belakang semua perkataan eh, zalim tu bukan arti orang kata orang orang orang pergi bunuh orang nanti pelon orang saja dak semua tiap-tiap kara yang dibuat oleh manusia hak nama katanya tak betul dengan unai-unai Allah Ta'ala tak betul dengan sunnah Nabi ajaran Nabi maka dinamakan zalim walaupun ulama rakyat katanya zalim az-zulmu wad'u syai'i fi ghairi mahallih iaitunya tak satu-satu kara tak betul dengan tepat dia bukan arti ambil barang tu tak situ bukan maknanya mai terung tambah tu prosong yalah tu zalim eh? orang okay, tu kita sendiri boleh jadi zalim kepada diri kita boleh jadi kita buat kepada orang dan sebagainya. Bukan arti katanya nanti kita wak kepada orang ada. Diri kita zoling pada diri. Pun belana hak kita duk buat hari-hari hari-hari. Kita kadang-kadang kita tak tahu. Pastu roliknya orang ni benar hak dia buat. Ya pahal katanya kena belaka. Dia kau kan tu Orang Orang ni roliknya dia tak dia tak masuk oleh orang lain. Dia masuk oleh diri dia. Bawa lepas pada diri dia, keluarga dia. Lepas pada tu, pak puak dia. Orang yang dia kenal dan sebagainya. Sebab tu payah kita nak pergi, nak pergi apa ni, nak pergi beki, nak pergi tegur, nak pergi ajar orang yang kita rapat hari-hari dengan dia. Kita kenal dia, kita apa kita nak pergi tek, nak pergi royak, nak pergi tegur, nak pergi apa, payah. Tapi orang yang kita main hendu dengan dia, hak tu kalau lebih teruk lagi, kita wikcan, kita Wikrok dia go tu gogan gogan gogan hati lek hacuh habis. Sebab apa? Sebab kita dengan dia boleh jadi ada dah akati kita beci tak kena. Kalau lebih zalim lagi. hatulah Manusia yang dihacuh oleh Allah Taala dengan sebab zalim hak dia buat atas muka dunia. Tapi dia kadang-kadang kadang-kadang kena dah akibat dia. Tapi yang mikir Rasa tak perik Duduk situ Buat lagi Duduk buat Buat buat buat buat Akhir sekali Hacuh habis Tak ada Hacuh habis Atas muka dunia Iaitu apa? Orang-orang duduk buat zoling Perkara-perkara yang Allah Ta'ala marah Murka dan sebagainya Sebab itulah Tuhai perayat Wa anjayna ladhina amanu Wa kanu yattaqun dan kami selamatkan orang-orang yang Berime? Berimeh iaitu orang yang berime pada waktu tu berimej dengan Nabi Soleh. Sebab kisah yang kita kecek ni, hubungnya dengan Nabi Soleh. Dengan kaum dia. Ramanya, hak pasang tak berimej, hodok lawe, tapi sikit ya. Kumpulan orang yang berimej sungguh-sungguh. Cuba kita tengok nota kaki 1277. Yakni Nabi Soleh dan pengikut-pengikutnya. Waktu tu, sekadar tu ada, ada, ada orang berimej. Maka Allah Ta'ala wib jaya, wib selamat. Supaya dengan zaman Nabi Nuh. Orang hak selamat sungguh, orang duduk atas kapal tu. Orang tak selamat, hacuh di lemah. Tak ada dah. Manusia yang berimeh kepada Allah Ta'ala pada waktu tu, iaitunya orang yang duduk atas kapal. Ya. Mari pula di zaman Nabi Saleh pun. Orang hak selamat, orang berime Yang mengikut Nabi Saleh. Serta yang selalu bertakwa. Alhamdulillah. Wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Sebab tu email saja tu dia tak padan lagi. Dia kena bertakwa. Pastu galaknya apabila Allah Taala kuat antara email adanya amal soleh. Pastu cerak nah orang yang bertakwa, orang beramal soleh. Eh. Dia masuk doi pariai. Dan orang yang berimeh saja, tak ada amal soleh, bagaimana dia nak takwa? Tapi, termasuknya orang yang bertakwa, orang yang berimeh, dan orang yang beramal soleh. Tu yang panggil doi, doi autonomat, automatik. Masuk jadi macam tu. Sebab itulah Allah raya di dalam ayat lain katanya Allah akan beri kejayaan kepada orang-orang yang beriman. Patu orang yang bertakwa lebih tinggi daripada orang yang beriman lagi. Alhamdulillah. Sebab tu kita kena sapa ke darajat takwa. Taqwa ni kira katanya subyot manusia. Kira katanya sub rapat di, di apa? Di perabung lah kecek mudah-mudah. Sub rapat. Tapi nak boleh sapa ke takwa tu. Allah, kena ngaji, kena sabar, kena amal, kena istiqamah, kena bersungguh, kena pahal, kena reti, kena, kena, kena, kena, kena, kena, kena. Baru sapa taqwa. Nabi raya di dalam satu hadis. Seseorang tak sapa darajat taqwa, sehingga orang itu dia tinggal benda yang tidak berfaedah. Lepas tu kita kena tanya dah. Tanya diri kita sendiri, benda hak tak faedah. Tak pakar, kita dak buat lagi lah ni. Ini ha, kena jawab diri sendiri dah. Jawab kepada diri sendiri katanya kita masih lagi duk amal, duk buat benda hak tak ada faedah dak dalam hidup kita. Orang yang duduk mukmun dengan benda yang tak ada pedah, orang tu tak sampai darajat taqwa. Apatah lagi, orang yang bertakwa sungguh-sungguh, Masya Allah, orang hati bersih. Orang jiwa bersih, pahamai yang betul-betul geti sungguh. Ha ugamu, ha dunia, cara hidup, akhlak, kecek, makan, tidur, buat, semua tiap-tiap kara. Menunjuk katanya orang tu orang yang takut benar-benar kepada Allah. Ha tu. Nak buat gapo-gapo, beringat, nak kecek, nak long mengetam gapo semua takut belaka. Bukan arti takut siapa ko tak si buat. Tapi nak ayat katanya kena beringat-beringat. Beringat-beringat, ha makan minum, ha kerja, ha bergaul, ngaji, reti, pahal, semua. Nak ayat katanya, krop wong con atas sore manusia daripada pala dia sampai kaki dia, zohir dan batin dia tu molek habis. Itulah yang dinamakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira dah lelaki perempuan, lagu itulah berlaku. Kita naknya bukan saja orang yang beriman. Boleh jadi orang yang beriman ni maknanya doi itu apa? Iman ada tinggi ada rendah. Apa apa tah lagi? Orang hak iman rendah-rendah, tak ro iman dia. Skoda katanya semaya, semaya apa semaya gelonggong-gelonggong lagu tu. Nah, gelonggong tak ada isi. Semaya kokek kokek kokek sudah. Kokeh-kokeh sudah. Kokeh, kokeh, kokeh, kokeh, Ha, tu. tu kira katanya orang tu orang sekadar katanya dia berimej dan dia buat tunai tugas tanggungjawab dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tapi hak lain-lain boleh jadi bokrong banyak punuh kita naknya manusia yang ada kunapap pas kita sendiri pun kena kena apa ni kenyok diri kita jadi konai konai konai semua kunapap kita di dalam hidup ni jadi tinggi Cara mikir kita, cara berihan kita, cara hidup, cara jual, beli, makan, minum, semua. Saya duduk rakyat saat ni. Tiap-tiap kara, pun jadi molek belakang. Barulah orang tu dia akan jadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak kita pun rasa pumcai apabila kita jadi orang yang berime dan orang yang bertakwa. Tu Nabi yang nak lagu tu. Kalau takdir katanya Nabi hidup lagi sekarang ni, we Nabi we ceramah sekali, Nah, nak title seluruh dunia di zaman nabi tu dia tak ada lagi apa media untuk nak jadi orang seluruh dunia rapat tahu tapi kalaulah nabi dia ada sekarang ni kita nak nabi, nak minta wi nabi ceramah orang seluruh dunia kita tang kamtam kata nabi nabi nak tengok umat nabi baik mana tang kamtam mudah-mudah ceraklah nabi dia tak se umat dia pasal selera duduk tak tahu gapo tak reti tak amal, tak ada takwa, ya tak sih. Ya naknya umat dia meningkat tinggi, maju. Ha tu. Dah dengan semua keadaan dunia dan jangan lupa hak paling besar sekali ni, hak hak nak gi ni, iaitu nya nak gi ke alam akhirat. Ceraklah nabi dia akan kecek lagu ni. Dia akan royak lagu ni. Kepada umat dia, tak sih oh jadi umat dia mundur, tak gerak beleh. Nampak? Tak gerak dunia pun tak gerak akhirat sikit lagi pun tak gerak juga wala iazubillah ha, itulah nah lebih kurang apa yang ada di dalam ayat 50 sampai ayat 53 suratul namli tu kita sambung pula iaitu nya puak-puak ganah pula iaitu apa puak nabi nabi luk hak pasal main jatah sama jatah nah learning orang tak nama nama baru pula tak sau kem nah kalau dia siapa tengok berita pasal tak cha tak cha dok main sama-sama tak cha dia panggil tok sau kem bukan duduk nak buat umuh ambil sau kem tung tung tung tung tidak iaitu ya, orang main jatah sama jatah istilah baru pasang bahasa Thai orang timur baru-baru lah ni gitulah lebih kurang dah eh. wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh